Saluton kai bonvenon al nia Zamenhof medito 6 dec quin. Do mi eh, volas da urigi la kun meditadon pri la tutmonda ligo de esperantistoi kai do ni restu je la fruait jaroi de eh, esperanto do ancora è la sama facte è la sama articolo e la fino do in pagio seste trovigias quelcai demandoi Zamenhof diras Antau ol mi presos mian proiecton, mi petas che ancau la alia amicoi sendu alla redaccio sia in proiectoin. Kei e la plei bone proiecto e sospresita in la esperantisto, ca la proiecto kiu la plei multe placas al niai amicoi estos acceptita. Estas interesse, kiu la plei multe placas al niai amicoi. Hmm. Do, io mette stranga sintaxo. Por nia non tempo e orelo e compreneble. Sed, la plei grava e demandoi, kiu devas esti priparolita in la proiectoi estas 1. Kio estas postulata por farigi membro de la Ligo? 2. Kie la Ligo prenados la rimedo in materia alain por successa laborado? 3. Kiel devas esti organizata la clubo i locai kai en kia rilato ili devas stari el alla Ligo? 4. De kiui personoi kai per kia maniero la Ligo devas esti administrata? 5. De kiui personoi kai per kia maniero devas esti faratai la decido e tushanta e la shanjo in, la lingvo. Do, Esa stra interessa i citivi demandoi, char en la visio facte, au en la bildigo, se vi preferas, de Zamenhof la ligo estu tut monda cae loca. Ne estas landai associoi, en uh, eh, modernaj e en uh, eh, ni diru la pionire poco ni paroli spri nazia e societoi tio venis poste sed tio nestas ideo de Zamenhof Zamenhof pensis pri ligo tut monda ligo hm kun cluboi locai kai compreneble estas kelkaj demandoi, kio esas postulata por farigi membro de la ligo kai la suba demando eble estas chu suficias eh, pagi cotizon ciu uiare au ciu oni de vas legi au ciu oni de vas lerni la lingvon cotopo Fakte nisias ke ci tiu proiecto tute forfalis Estis iel Hector Hodler kiu kiu poste ec starigante la Universale Esperanto Asocion en Genevo en 1908, do post la idoschismo facte, cae responde alla idoschismo, reprenis quelcaen ideoin de Zamenhof de la Tutmonda Ligo. Estas cato in citiu, in ctu domo protio, quelc foie mi rigardas en aliei partoine alvi. vi. Pardon. Kai do shaina salmi ke chitiu metodo ki un Zamenhof uzas nome starigi la grava in demandoin por priugi la play bonain candidato in alla progetto kiel fari gin do la principio restu fixa la celo de la ligo sed la maniero starigi gin povas shangigi lau la bonezzo de la planoi sed kia maniere oni povas compari diversa in planoi pri la fondigio de iu proiecto starigi clara in demando al quiu oni devas respondi attente kai vidu la demando e ne havas ne diru parto in qui iras unu super la alia ili es vere disigitai es vere eroi quasi au puzzlo qui cune igas plano Chinas uh, bagatelajo, ciu ne? Povas ogni pos diri se tio es as tutte banala. Lau mi esperto ne tro, nicun me ditu pre tio, char povas esti che mult foie, cae mine parolas pri esperantujo parte, mine parolas pri eh, grup laboro, okazas che homoi ne successas trovi comunan mesurilon por priugi compara in proiecto in kai starigi clara in demando in pos esti la mi, bona solvo bona strategio nikun medito per tio to dan comprovi attento gis morgau kai antauen sen fine